我是的呢。今天我们邀请到了其他人，那么我们首来看一下吧。大家好，我是 Bruce。好的，那我们今天在览车上到底要做什么呢？我们要去校外教学。那我们今天去哪里呢？嗯，那我们今天应该去到这小叮当游乐园了。好，那那么等一下呢，我们就到小叮当游乐园之后，我再我再拍给大家看我们的狗狗，走吧。 是哪些东西吧。好，这边人很多，首先这里有一个游泳池，然后这里还有个轰浪区，还有一些玩水的，还有那些都，有，都还蛮好玩的。那么等一下呢，我玩一玩水之后，我们玩水之后呢，我们再到其他地方见吧，拜拜。跳舞，好的，那么我们游完泳之后，我们呢到要来吃什么呢？我们大家来吃午餐啦。那么可以。 可以我们是可以看到一些，还有一些可以玩的地方了。那么我们等一下，等一下我们魔关之后，你都可以来这里我们玩。是啊，谢谢啦，谢谢有人帮我开通，谢谢上台耶。好，那么等下我就到我们的魔关，谢啦，拜拜。嘿，好，那么我们现在从这里我们可以看到，这里有一个好玩迷宫的感觉。 好白车不要喷，咱们红白车不要喷。好，那么我们到底要去哪里呢？我们要问一下我们的领队。OK，好，那那么我们可以在这边，我们可以看一下。啊，我们等下我们要先来玩逃冲称。这边那么等下我们要怎么玩呢？等一下我们就听我们老师详细解说喽。 我们的水柱之后呢？然后我们就把球球放上去之后，我们就看谁的球会是最后掉下来的。那么最后放下的那一个，那最后那球最后掉下来的那一组，所以是赢家哦。那么等一下呢，我们还会有那边呃，那么我们这里等一下，我们还会有说要让我们我们拉拉东西的地方。那么我们就比赛谁可以拉最重这一类的。 听得很清楚，那么我们就希望。 所以我们完成我们的任务后，我们准备要去请邪物，而且要请邪物非常好玩。那到底有多好玩呢？等一下我们就去哪就知道啦。 的样子，马上去开始跑下去哦，好累，这里超重，这里也是，然后这里几乎跑不动，啊，不好意思，我有点走不动了，快点，等一下会停。 玩的，那么我们这一关，我们这一关呢，我们就是要，我们这一关就是要找迷宫，他这迷宫都是让鬼打墙了，我们要去找，他会贴，应该会贴一些数字。嗨，然后我们要准备来到我们的第二关魔王关，那我们第二关魔王关要做什么？然后等待，我们去老师说讲解吧。 那么我们今天结束我们一整天的游戏，等下我们要烤肉。那么等下我们先回房间休息一下，好，我现在好累。那么等一下几点，现在四点十六。啊，等下我们等下我们几点烤肉呢？呃，啊，等下我们天点烤肉呢？呃，五点又可以休息到五点，那后面就不太好。所以我们今天我们可以休息到五点。那么，等下我先玩一包。 奥特曼充电一下，我的奥特就快没电了，救救命！哎，你看到这边做转角动啊，这里没看不到。好，了，所以我们先回房间，然后我们就是开箱，所以等下我们就是开箱一下我们的房间喽，拜拜。小姐。好的，那么我们现在我们的房间后可以看到，这是我们的八人房，这嘿嘿，这是我们的八人房，这里有一二三四，那这是我们这次户外教学房间，那么看出去。 没什么东西，谢谢，不用拉了，谢谢。好，然后呢，我们要又有个电视，还有一个小沙发。好，那么等一下。电视难看。好，那么等一下，我们就去我们的头分场吧？三二一。好，那我们可以看一下。